Selam bak golü veriyor. Buraya buraya buraya buraya. Сучок. Живаем атом, живаем атом, живаем атом, ми комплект басом. Не дует, подует, дует, побыть. يا بابو فاهم يا جالس فوق ما شايف انا وخدها قفل قولي تاس اخي انت ما بدأت تخصص النوح